哥哥和我很亲密的，一起长大。妈妈的工作时间长，所以几乎是他一手把我养大。我们时常一起玩《超级任天堂》，那时他十八岁，我六岁。然后他搬走了，上大学去。我很伤心。他要去加州大学洛杉矶分校读化学，所以我为他感到骄傲。 他时常打电话回来。有一天，他再没有了。我们没有听到他的消息近七年。我记得我妈妈哭了很多。有一天，他爸爸打电话来，爸妈早已离婚，告诉我们哥哥加入了他的山达基教会，并会与我们切断所有关系。然后有一天，他终于打电话回家。 我很高兴能够再次听到他的声音。他是在犹他州的监狱中，山达基教会笼罩住他，迫使他放弃大学，把时间奉献在他们的事业，并骗了他所有的钱，是省下来上大学用的。一旦他没钱了，教会完全无视他。显然，他因为偷食物和钱被捕。他是犹民。 我妈妈去把他保释出来，他来和我们一起生活。自那时起，我们搬到了蒙大拿州。我很高兴，我多么想念他！我当时十六岁，他是二十八岁，但他不再是自己了。他几乎不再与我们说话，他变了酒鬼。他曾经是那么的聪明和幽默，现在他几乎全没有任何个性。 妈妈和我帮他再站起来。他在一年左右后搬出。他曾为了当物理教师而读书。现在他三十一岁，在一个商场停工作。他是一个破碎了的人，一无所有。我想念我的哥哥。山达基教会从我们拿走了哥哥，他们拿走了他的志气和他的一生。他们的作为是将要付出代价的。